Ihr könnt MapTool von der AP Tools Seite herunterladen. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ladet ihr ein Programmpaket herunter, wie hier gezeigt, für verschiedene Betriebssysteme oder noch einfacher, ihr benutzt den Java Web Start unter Launch. Auch hier gibt es verschiedene Versionen. Tragt die Speichereinstellungen ein, die ihr braucht, die werden mitgespeichert und speichert den Link auf eurem Rechner ab. Wenn ihr den ausführt, kann es sein, dass Java euch noch nach ein paar Komponenten fragt, installiert diese gegebenenfalls nach oder erlaubt es. Und dann beginnt Java Map Tools herunterzuladen und auszuführen und erzeugt ein Programm-Icon. Das speichert ihr auch wieder ab Jetzt wird es automatisch gestartet, sonst benutzt ihr den Icon, der erzeugt worden ist. Und voila, MapTools.